Moi bo día, compañeiras e compañeiros. Nas últimas semanas fixemos un chamamento a facer deste primeiro de maio, Día do Internacionalismo Proletario, unha mobilización masiva que nos permitise enviar unha mensaxe clara e contundente aos gobernos da dereita e tamén a patronal. Hoxe, esta enorme manifestación na comarca de Vigo demostra a forza da clase traballadora galega e a nosa determinación de plantarlles cara. Gracias a todos e a todas vos por facelo posible. Permitídeme que dedique unhas primeiras palabras para enviar en nome da CIGA, en nome dos traballadores e das traballadoras de Galiza, un fraternal saúdo internacionalista ao conxunto dos povos do mundo, aos millóns de traballadores e de traballadoras que hoxe como a nós celebran a súa dignidade de clase a través da mobilización. Unha aperta especial aos povos oprimidos e que son obxeto de agresións imperialistas. Queremos que hoxe sintan o noso alento e apoio en Palestina, no Sáhara, en Siria o no Kurdistán. e tamén en territorios que resisten diante da ferocidade das grandes potencias capitalistas como Cuba ou Venezuela. Que vaya tamén desde aquí o ánimo ao povo traballador brasileiro que hoxe resiste diante da deriva autoritaria do seu goberno golpista e dunha xustiza corrupta que condena a prisión injustamente a Lula da Silva para evitar a súa elección presidencial. Por suposto, temos que reiterar a nosa solidaridade incondicional ao povo catalán que hoxe se erixe como verdadeira bancarda na defensa das libertades democráticas e do dereito de autodeterminación fronte ao réximen político español podre e corrupto. Un Estado español herdeiro do franquismo no que dous traballadores como son Carlos e Serafín continúan baixo amenaza de ingresar en prisión por exercer o seu dereito á folga. E... Indulto xa! Indulto xa! Indulto xa! E onde se mantén un réximen penal penitenciario de excepción contra as presos e as presas independentistas para que volvemos a reclamar hoxe que volvan a casa. Compañeiras e compañeiros, A un ano das eleccións municipais europeas vemos como o Partido Popular redobra a súa campaña de manipulación para con todo descaro seguir a falar de recuperación económica e de saída da crise. Agora, diante da posibilidade de perder cotas de poder institucional, mesmo aparentan estar dispostos a abrir o puño co que leva galdos a golpearnos con recortes de dereitos. Pero a economía real, a nosa, a das familias traballadoras, a dos fogares, está aínda moi lonxe de recuperarse. Cos datos da última EPA de enquista de poboación activa, vemos como só nesta cidade continúa a haber 10.000 empregos menos que no 2009. E o que é aínda peor, o emprego que existe é cada día máis precario, é cada día máis temporal e peor pagado. A desertificación iniciativa que levamos anos a denunciar non só se freou, sino que se ten planificado unha continuada desaparición do tecido industrial e unha cada vez maior dependencia do sector servicios, con peores condicións laborais e con peores e menores salarios. A comarca de Vigo somos, por desgraza, un exemplo clamoroso dos letais efectos que para o povo traballador tivo esta década maldita na que baixo pretexto da crisis o empresariado e a grande banca impuxeron a través dos seus gobernos amigos antes do PSOE e agora do PP, tamén da Unión Europea, un verdadeiro saqueo antiobreiro e antisocial. Un saqueo que multiplicou o desemprego e a precariedade estendeu ata límites insoportables o empobrecemento, expulsou por millares a mozas e mozos na emigración. E por iso que se fai absolutamente urxente unha mudanza radical nas políticas económicas, nas políticas sociais, nas políticas laborais e industriais que aposten no desenvolvemento das nosas enormes capacidades para crear riqueza e emprego digno con dereitos e salarios decentes. En poucos días cumpliránse 200 anos do nacimento de Karl Marx, un dos máis decisivos autores do pensamento socialista. Decía Marx que toda a historia da humanidade ata a actualidade é unha historia de loita de clases. E hoxe esa afirmación está máis vixente que nunca. O continuado recorte de dereitos, o empobrecemento de salarios e de pensións, os ataques contra os servicios públicos o único que procuran é seguir apretarnos o cinto a maioría social que representamos, a clase traballadora, para seguir a engordar unha minoría cada vez máis rica e máis poderosa. É evidente, é incontestable que os seus intereses e os nosos non só son antagónicos, sino que son absolutamente irreconciliables. Por iso, o camiño para recuperar os dereitos que nos roubaron e para avanzar cara unha sociedade xusta, igualitaria, radicalmente democrática e libre de toda forma de explotación cara unha Galiza ceibe e socialista só pode pasar pola loita organizada, polo conflito e a mobilización nas rúas e nos centros de traballo, Non é tempo de pacto social, non pode haber paz social mentras todos os días o empresariado e os seus gobernos amigos na Xunta e en Madrid pisotean os nosos dereitos. E ese é o compromiso do sindicalismo nacionalista e de clase que representa a CIGA, pode servir de instrumento para organizar o descontento e para convertir a rabia social en acción desde a certeza de que temos todo, absolutamente todo por gañar. Fagámoslo. compañeros e compañeiras, viva o primeiro de maio, viva a Ciga, viva Galiza Ceibe Socialista. Viva!